Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda Instagram izləyicilərinizi necə pulsuz şəkildə artıra bilərsiniz ondan bəhs edəcəm. Bu gördüyünüz hesab mənim izləyicilərə göndərəcəyim hesabdır və bizə daha bir hesab da lazım olacaq. Çünki az sonra göstərəcəyim saytlar hoz məntiqi ilə işləyir. Yəni siz işlətmədiyiniz hesabı bu sayta əlavə edirsiniz, bu sayt əvəzində follow verir və artırdığınız hesabı da başqalarının izləyicisini artırmaq üçün istifadə edir. Yəni al gülüm, ver gülüm. İndi isə gəlin başlayaq. Buradakı saytların birinə daxil oluram. Narahat olmayın, bütün saytlar açıqlama hissəsində var. Və Instagramla giriş et sözünə basıram. Bir dəfə daxil olduğum üçün artıq avtomatik doldurulub və daxil olmazdan əvvəl bu hissəni oxumağınız məsləhətdir. Onda qeyd edim ki, fake hesabınız nə qədər çox gerçək hesaba oxşasa, sizə bir o qədər çox izləyici verəcəklər. Yəni profil şəkli, bioqrafiya və paylaşımlar əlavə etməyi unutmayın. Giriş et sözünü basanda birbaşa əsas səhifəyə yönəlmiş oluram. Yuxarıda gördüyünüz rəqəm mənim izləyici göndərmə kreditimdir. Aşağı enib izləyici qazan sözünə basanda məndən istifadəsi adını istəyir. Onu da yazıb öz hesabımı tapandan sonra göndərəcəyim izləyici sayını yazıram və göndərməni başlat deyirəm. Sol tərəfdəki taymer bitənə qədər izləyicilərim gəlmiş olacaq. Beləcə bütün izləyicilərin göndərildiyini deyir və nəinki izləyici, eyni zamanda bəyəni, izləmə və şərh də göndərmək mümkündür. Səhifəni yeniləyirəm və hələ xalım qalıb deyə bir az da izləyici göndərirəm. Bütün xallarımı bitirdim və gəlin baxaq görək izləyicilər gəlib ya yox. Göründüyü kimi bütün izləyicilər gəlib. Digər 3 saytda bu saytla eyni cür olduğundan məncə onları göstərməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də bu günlük bu qədər. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.